comeza a guerra civil pois este, eu quedei marcada para sempre por todos esos feitos ocorridos na guerra civil porque xa non houve unha volta atrás salimos e fomos a, a refuxámonos en Francia vivimos ali tres anos hasta que es, empezou a, a guerra mundial e tuvemos que salir para, para Argentina os meus pais Eu para entonces xa había conocido a, o que despois foi meu home, Ramón Valenzuela, e, desgraciadamente el non, non, tivo, non tivo posibilidade de chegar a Argentina porque cando xa iba a embarcar en Marsella pois eh, a policía española eh, coa policía alemana que xa había ocupado Francia pois este, detiveron no? e trouxeron a España. En canto á evolución literaria, que de algún xeito eh, ten que ver coa evolución política, eu diría que o Valenzuela que cada vez está máis comprometido coa causa da esquerda, vai facer unha literatura que tamén se inscribe nesa causa, porque a súa primeira novela, Non agardei por ninguén, eh, Basta saber que é a primeira novela en lingua galega sobre a Guerra Civil. Valenzuela é autor de, de, de tres eh, obras significativas. Eh, non agardei por ninguén, unha novela eh, publicada en 1957 pola editoria Citania que dirixía Luis Xoane en Bos Aires, e eh, logo unha segunda que se titula Era tempo de apandar tamén unha visión mm, histórica real de primeira man dos feitos que aconteceron eh, no, período da Guerra Civil e na, na posterior na época posterior de exilio fundamentalmente, non? E o que lle pasou a él en primeira persoa, as súas vivencias na cadea, o sufrimento que tivo durante estes, estes longos anos e sobre todo esa vida que poderíamos cualificar case de película que levou el. Nós empezamos co teatro galego. Eh, fixemos eh, varias obras, non? E despois tamén se fixo, xa digo, a, que dirixiu a Eduardo Blanco Amor a obra de, de Ramón As vaguas do Demo. Eu mm, participei nas dúas e foi unha experiencia moi bonita, non? Aprendes a vivir, aprendes a valorar, apréndese a memorizar e apréndese tamén, claro, a ter un impulso de, de resistencia nos países que se viven e de sobrevivir para voltar, porque iso é sempre, sempre unha cousa que está presente en todos, voltar.